Aha, aha, aha. Oh! Hello! Kreiso! Dwi'n Kerstin. Oh, Kerstin dwi. <laughs> a um, dyna fi gyntaf vlog fideo yn Gymraeg. Dwi'n gobeithio dangos i chi bod dwi wedi dysgu tipyn bach o Cymraeg o, um, a hefyd dwi'n gobeithio i siarad i chi am sut dwi'n dysgu Cymraeg. Dwi'n dysgu hwn. Felly mae'n mae bwysig i fi i um, ddod i, i siarad i chi i pobl. Um, pwy yn gwybod siamra Cymraeg? Um, dwi wedi dysgu yma yn Gaerfyrrin efo podcastiau, fideos a dau llyfr. Un Modern Welsh Grammar, A dau Modern Welsh Dictionary. Diolch i Gareth King. Um, pwy wedi sgrifennu um, these books uh, hyfr hynny. Dwi'n hoffi iawn ysgrifennu yn fi nodiadwr, yn fi yn fodiadwr? Fi, no, it's masculine. Yn fi nodiadwr. Dwi'n dwi hoffi siarad Cymraeg, dwi'n hoffi dod i pobl uh, bod, siarad, bod yn siarad Cymraeg uh, yma yn gyfyn. Uh, dwi'n hoffi iawn bod y, y Gymraeg, bod Cymraeg um, mae'r mae yn iaith uh, mae iaith yn ymyl y fi and a uh, <laughs> uh, dwi'n hoffi hefyd a edrych ar y teledu a gwrando a music Cymraeg um, dwi wedi gwrando a gandelas candelas Eh, with ddim and hoffi treigliad... treigliadwr. treigliadwron? Uh, dwi, dwi ddim yn mutations. Um, mae grammar grammatig uh, eh, ddim and Um, ddim yn... Um, mae gen i, mae gen i problem, problems efo grama, bod dwi'n credu bod dyna natural. Um, a hefyd, mae dictionary, mae geiriadwr yn helpu iawn. Dwi'n gobeithio, <laughs> dwi'n gobeithio uh, bod dwi'n gwella uh, dydd a dydd a dydd a dydd. Felly, dych chi'n dysgu Cymraeg? Dwi gobeithio bod chi uh, comment yma a siarad i your story. <laughs> I don't know how to say that. So that was a little bit of my Welsh. And I was telling you how I have been learning Welsh and what I have been using. You can read a lot more about this on my blog, fluentlanguage.co.uk. I'm really enjoying learning the Welsh language and I would love to hear from you if you're also considering learning. If you look in the description of this video, you will find a link where you can download a list of the resources I have been using so you can become as Welsh expert as I have become <laughs> and hopefully a lot better. And that's it from Kirsten. Diolch i and goodbye.